Добар ден дечки, добро дојдовте на ново видео на Жарко Марковски туториал. Денеска ќе ви покажам како можете да гледате на full screen преку Dailymotion која сте веќе на некоја страница. Например, ја тука имам сега некоја отворена. И обично има проблеми која преку некоја страница сакате да гледате, кој ќе опуштите видеото. Е, вие можете да го гледате, ама не можете никако да го зголемите екранот ниту со дабл клик, ништо. А, ја променав еден начин кој е многу, многу да речеме корисен, со тоа што вака. Идете десен клик на видеото, идете инспект. Само момент да го паузирам видеото. И сега, кога се пушти веќе ова, треба да најдете кај што пишува и фрейм под инспект. И овде, ова што тука го копирате отворете сега нов таб или нов прозорец и сега го пастирате линкот овде и го активирате и еве го ова е филмот кој ќе стартувате и сега како што можете да видите доле имате опција да зголемите ево ова само моментот да трне мадот и еве сме го имате фулскрин. Така да, ви благодарам за овој мал туториал. Ако ви се допадне, лайкните, субскрајбите и споделете секако. Се гледаме во наредната во наредниот туториал на каналот Жарко Марковски туториал.